Цей тиждень може бути вирішальним для Сєвєродонецька. Військові РФ захопили Тошківку. Про це в ефірі національного телемарафону розповів голова районної військової адміністрації Роман Власенко. Тошківка у Луганській області повністю окупована росіянами. Окупанти намагаються прорвати оборону наших захисників. Вуличні бої не припинилися. Наші хлопці контролюють забудову навколо Сєвєродонецька, населені пункти сателіти міста, говорить він. За словами Власенка, в Сєвєродонецьку обстрілюється промзона та житлова забудова біля промзон. Він погодився з висновком фахівців Інституту вивчення війни про те, що цей тиждень може бути вирішальним або іще більш інтенсивними. За його словами, на лінії зіткнення зосереджені всі резерви особового складу і техніки ворога з окупованих територій. На сьогоднішній день, за нашою інформацією, Тошківка повністю окупована росіянами. Вони намагаються продавити оборону наших хлопців між мирною долиною і гірським. Були зупинені вчора, але тиск триває, каже Власенко. Однак після вивчення ситуації американськими фахівцями було зроблено висновок, що сил у ворога для захоплення Северодонецька все ще недостатньо тож віримо нашим захисникам, які мочать рашистів на передовій. Все буде Україна.